भारतामध्ये महिलांच्या विषयावरती कायदे भरपूर निघलेत भरपूर कायदे झाले परंतु सर्वांसर ह्या कायद्यांचं उल्लंघन केलं जातं जसं की वडळगाव येथील या विद्यार्थिनीवर दहा वर्षाच्या विद्यार्थिनीवर शिक्षकांनी जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला असून न्याय देणाऱ्याच्या बाजूकडून कोणीही उभा राहत नाही पण गुन्हा करणाऱ्याच्या बाजूकडून हजारो संख्येने उभा राहतात कितीच्या वर्गातच पाचवी आणि काय घडलं तुझ्याशी ते सर ना असे घाण घाण फोटो दाखवायचे आणि म्हणे कोणाला सांगायचं पण नाही कसे घाण फोटो असे नागरावांचे फोटो दाखवायचे आणि कुठं दाखवले ते फोटो तुला मधल्या सुट्टीत दहा वाजता म्हणजे पेपर वर होते कसे होते फोटो कशात होते मोबाईल मध्ये तर म्हटलं मग तू घरी सांगितलं नाही का तर तिनं सांगितलं की मी घरी सांगितलं होतं पण आईनं आणि त्याईनं कोणीच म्हणजे हे नाही घेतलं त्याला वाटलं का मुलगीच असंच काहीतरी बोलते का मग एक दिवस म्हणे डायरेक्ट एकोणतीस तारखेला डायरेक्ट त्या मुलीला त्या शिक्षकाने दोन मुलाला सांगितलं आणि उचलून घेऊन आले शाळेतून इकडं हॉटेलमध्ये आता त्यांचे मुलं जर असते त्या मुलीला असं केलं त्यांनी माघारी घेतलं असतं का नसतं घेतले ना ते पैसे वाले तर ते पैसे पैसे फेकून ते दाबायला लावते आम्हाला केस आम्ही कसं का आम्हाला गरीबाला इज्जत आहे का नाही आमचं म्हणणं का असं का सुटाय नाही पाहिजे तो काय व्हायला पाहिजे त्याला सजा भेटायलाच पाहिजे आमचं म्हणणं सजा भेटली तरी पाहिजेच बा नाही का त्याला नोकरीलाही नाही ठेवायला पाहिजे कारण आता ह्याच पोरींला असं करून राहिलं तर पुढे दुसऱ्या पोरींला करणार आहे दुसऱ्या वेळ दिवशी मी वस्तीमध्ये गेले तर ते त्यांनी म्हणजे एफ आर वगैरे नोंदवली घरी आले पोलीसवाले म्हणजे सीओ सी ओ वगैरे घरी आले आणि त्यांना सांगितलं त्यांच्याकडून म्हणजे अर्जावर अंगठे वगैरे पण घेतले त्यांनी आणि लगेच शिक्षकांनी त्यांनी कमिशनरला एक निवेदन पण दिलं का शिक्षकाची नोकरी गेली नाही पाहिजे आणि त्याच्यावरती म्हणजे पोलीसवाल्यांनी ते लिहून नेलं त्यांच्याकडून शिक्षक पालकांचं काहीच म्हणणं नाही बाकीच्या संघटना आणि तिथले काही कार्यकर्ते वगैरेच या गोष्टीचा फॉलोअप घ्यायला लागले मी माया खोडवे नाशिक महाराष्ट्रातून इंडियन हॉटसाठी